daawadadeedhaantiiba meel kastoo ad daafaha dunida nagala socotaan halkani waa jananka hawd official media oo aada nagala socotaan halkaasoo aan idinku soo gudbino akhbaaraadka dhacdooyinka iyo suugaanta kala duduwan ee inta afka soomaaliga ku hadashaa madashata waxaa marti noogu ah abwaan tixmaal tixmaawi oo ka mid ah abwaanada da-da yarar ee soomaaliyeed halkaasoo aanu abwaanka weydiimo kala duduwan weydiin doono oo ku saabsan suugaantiisa kala duwan marka horese waxa aan ku bilaabayaa abwan bal waxaad si yaroo kooban noogu sharaxda amba nooga warantaa taarikh nololeedkaagii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa idin ahaanba ummadda soomaaliyeed qof kastoo magacayga garanaya iyo mid kastoon garanahaynba waad mahadsan tahay taarikhdeeda haddaan ku bilaabo horta magacaygu waa axmed xiis halac waxaan ku barbaaray hargeysa waxaan ku dhashay koonfurta hargeysa waa tahay abwaan inkastoo aanu in badan dadweynaha soomaaliyeed ee caalamka daafiisa ku kala duwan ku kala nooli ay kaala socdaan baraha bulshada oo aan xitaa anigu laftaxaadarkaygu aniga ahaantaydu aan kaala socday baraha bulshada suugaantaada kala duwan waxaa maalmihii ah u dameeyey baraha bulshada aada la isula dhex qaadayey oo badiba soomaalidu ay aada iyo aad u tafatirayeen dhacdo cajaminal cajaayiba ah oo ka dhacday caasimadda somalilan ee hargeysa taasoo dhex martay inan yar iyo gabadh weyn oo ay u shaqayso oo aanadna ku arkay awal inaad ka samaysay tix aan runtii la qushuucay bal tixdaa abwan wax nooga tiri tixdaa waxaa la dhahdaa laba dood laba dood baa la idhahdaa waa tix dareen leh oon ka sameeyey dhacdadii ka dhacday inantii yarayd iyo gabadhii ay u shaqaynaysay markaa tixdaa waxaa la idhahdaa laba dood waxaa wadaagaya inantii iyo ayaa wada hadlaya iyo gabadhii iyo inantii wada hadlaya markaa waxay leedahay waxaa dooday laba ruux waa dumarse kala weyn midi waa damiir xumo midna waa yar daacada dulmi baase laga galay waxay tidhi damiir xumo horta yaa ku soo diray yaa dabinka ii dhigay oo soo dil kugu yidhi dabka yaasa nagu shitay waxay tidhi yar daacadii waleedaain abidkay intaan duni ku noolaa weligay qof weligay qof ima dirin daandaansi ma oogeli waxay tihi waxay tidhi damiir xumo ildarraanta maantiyo ilaa maadaraad shalay waa maxay dareenkani dardarkiiyo xanuunkani waxay tidhi yar daacadii ma aqaan dagaalkoo ma dambaabin waaqay waxaan ahay qof taacada dhalashana dulqaad ku leh waxay tiri dameer xumo waan kaa da'weynahay waan duubay hadalkii uunkuna ha daawado cadowgii ku soo diray ha ogaado dabadeed waxay tidhi yar daacadii waxaad tahay mid ii daran mana tihid qof mana tihid qof daacadah waxaad tahay qof daalina kibir iyo dibiro wada xaqa aan dadka aqoon waxay tidhi damiir xumo hadda daata gurigiyo anigaala la dayrkane kibirkiiyo dibiraduna waa deeq aan leeyahay waxay tidhi yar daacadii xaqu sow ma dararoo ma dilaaco goortii qof la dooxo laabtii ma difaaca ruuxdii waxay tidhi damiir xumo dhabar xadhigga aan xidho daldalaadda aan dhigo haddii aan haddii aan xaqa bogduwo daalaca wixii dhici dakhar baan ku yaal meel qalbigaan ka dilanahay dulmi baan tirsanayaa mana helayo daawada waxay tidhi dareemeen xumo waxaan doortay weeyaan haygu soo degdegin yaray haygu soo dalbanin cide danahaaga raac kale waxay tidhi yar daacadii doqon yahay war lagu siiye maqal waa digniintani hana ii dardaar werin waan heli dabiibkay waxay tidhi damiir xumo waxaan qooshi dacartii waxaan diiday samahoo sidii dacwadii baan socod laymadaymo ah ku maraa dhulkoo dama waxay tidhi yar daacadii waxaan ahay qof daahira duhurkii salaad galay ku dacaysti hiil adag daa'im baa aqbali taas adna laba dibliya xadhig u diyaargarow jeel waxay tidhi damiir xumo hadday dawlad hadday dawlad iman layd askar layd dul dhigi laa waxaan degi dal carabeed waxaan kori diyaarado waxaan duuli saakaba dubay baanan sii mari dubay baanan sii mari oo daqiiqad baan socon dacwad baanan kaa qori dunidaa ku faalayn waxay tidhi yar daacadi waxaa jira dad geesiya inaa daafac ka mid yahay siciid waa duriyad dhaba markaas siciid baan soo qaatay iyo iyo iyo gura daafac waa siciidna waa awaan ah, siciid maxamuud gahir ayaa ku jira iyo cabdimaalik muse caldoon waxay tidhi siciid waa durriyad dhaba waa waa dhalad xariir duna cabdimaalik waa dahab waa ruux dareema leh waana dooda niman hela waxsa diray fareen culus rajadayda ma dayicin harriyoonu dibi joog dal shisheeyahays odhan dembi baad la sii tegi u diyaar garow jeel iyo laba debliye xadhig maansadii matixdii labadood halkaas iyadu naga eg tahay waxaad ku gabagabaynaysa waxay tihi yar daacadi u diyaargarow jeel u diyaargarow jeel allah weyne qaadirkee subxaana watacaala dee isagubaa addoomihiisa isku eegaya qof dan yara iyo qof lacag haystaa qof lagu tumanaya iyo qof kale laakiinse intuba sharciga iyo sinaanta iyo cadaaladda ayay hoos joogaano qof walbaaba uu heli doonaa xaqiisa halkaa ad weli nagala socotaan waa jananka hawd official media annagoo idinka codsanaynaa oo mar walba idin soo dhowaada hanagala bakaylina inaad laygta noo saartaan noo sheergaraysaan aad sabgraibiska aad noo raacaysaan idinkoo aan hilmaami doonin comatiga oo aad ka tegi doontaan insha allah bidmillaahi tacaalaa runtii waxaanu jecelnay wakhti walba inaanu idiin soo gudbinno waxyaabo kala duwan hadday noqoto warar hadday noqoto suugaan hadday noqoto dhacdooyinka caalamiga ah ee wadamada caalamka kala duwan ka dhacaya waa tahay awow waan kusii socon doonaa suugaantaada kala duwan maanta aada ugu talagashay inaanu ummadda aada la wadaagto runtii maase waxaan aad iyo aad ula cajabaa maasooyinkaaga jacaylka ka mid ah aad odhanayso walba toosh iyo iftiin idan markaa tooshkii sideeto runtii tooshka waxyaabaha loo qaatana waxaa kamid a ah de waa nin yarada da wax raad markaa tooshkan ma jacaylkiibaad ku baarbaaraysa ad leedahay tooshiyo iftiin halaylo doonto maasada ugu magac dartay bal tooshiyo iftiin maasadaa jacaylkaa bal wax noqo taha babwan maasadani waxa weeye waxay ku timi horta toosh iyo iftiin haddaan yar micneeyo in yar aan dul maro iftiin iyo toosh iskumid horta iftiinkii tooshka aduu hablaha iminka dee malaha laguma ammaano toosh iyo iftiin iyo waxyaabihii oo lagu ammaani jira hore weeyaan markaasaa laajigeed baa iftiinkii iyo tooshkii ama iftiinka tooshkiisii saasay ku timi kusoo baxday aanugu magac daray maansadan waxay leedahay adaa toosh iyo iftiin tusmooy indhiii ahoo tallaabsa haddaan idhaa haddaanan isiin tilmaan miyaan meel tegi karaa jacaylka tallaabaybaa wadnaha toosii tegoo adaa toobiyaha waddada sameeyey tusaalahoo haddaanad isiin tilmaan ha miyaan meel tegi karaa adaa adaa kelmaddaa tidhaa qalbiga to adaa kelmaddaa tidhaa qalbiga ku tallaalantoo adaan taar soo dhacaba ku moodaa inaad tahoo adaa maskaxdii la tegey tixraha caashiqo kolbuu noqdaa tixtix yaro rabbaase tallaabiyo ka dhigay tiirkii cishqo naf baa kugu taamaysee yar yahay taladaydan eg cishqiga adigaa taxoo xamday adigaa tabcoo u talay kabahoo u talay kabahoo sitoo adaa sannadkii tagaa adaa adaa toddobaatan jeer intuu yahay tirinayee jacaylka tolkaa u sheeg marka waxaan leeyahay dadka baarkan ogeysiide <laughs> ayaa lala xgalaa moogtahay de jacaylka tolkaa u sheeg adaa tababaray naftoo adaa tamar iyo ahoo adaan ku tabaamaroo adaa toban mirin adoo toban mirin maqnaa amaba amaba afartaa ka jira jacaylka adaan tuhmayn adaa tunka sare ku sida aymaan sidaas leedahay daawadayaasheeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta wanaga mudana weli waxa aanu ku guda jirnaa waraysigii aanu la yeelananay abwaan axmed ciis halac oo ku magac dheer axmed tixmaawi oo aanay sugaantiisa fari ka qodnayn oo aynaan barnaamijyo laba iyo saddex toona aynaan kusoo koobi karin balse aynu eegeegayno hadba waaqiciga jira iyo waqtiga xaadirka jira waxa uu abwaanku maasooyinka uu ka hadlo maansada halkan aan abwaa ku hayo ayaa waxaad ugu magac dartay tigrey maansadaa tigrey aada ugu magac dartay bal warbixin naga sii goormaad samaysay sababtaad u samaysay iyo waxyaabihiad ka samaysay waxaan u sameeyey tikriiba mahadsan tikrii tixdan tikrii waxay ahayd dhacdo iyaduna jirtay oo hore oo lalahaa hablaha habla tikriya soo socda dabeedna marka waxay ka hadlaysaa hablaha soo socda iyo waxyaaba ay kala kulmi doonaan haddiiba jirto horta kole kulleyba waxay iska ahayd dhacayad laakiin dhacday ahayd ayoo marna waxna soo maray bay ahayd magaceedana waxay ahaa tikrii marka waxay leedahay tikrii soo qaxaybaa la tilmaamsadayoo ummadtooday gabtaa xadka loo tumayo af la soo turjumaa taarka loo dirayo dad magaalo tagaa dhaqankii tirayo anna maase taban hadda soo tiriyo tusaalaha mararbaa toosba loo odhanoo tusaalaha mararbaa toosba loo odhanoo hablaheena timaa tidcadee quruxlaa lagu tiiqsadayo aayar loo tashadee bal tilmaamaha raac kelmad aad tidhibaa marku taabanayso hadalkaa tegayba marartoori noqdo tala aayalaba tusmo baabi'iso tala aayalaba tusmo baabi'iso rag tijaabo galaa amartaag la helo habla aad hor tihiin haddii aa ka tagtaan tigreegaasi dhibbuu hadhow kuu toliyo tobanaan tigreegaasi dhibbuu ah, tigreegaasi dhibbuu hadhow kuu toliyo tobanaan milyanbaa kugu taagsanayo adigoo tuman baad taha la soo noqonoo taala aad dhigataa durbaan kuu tumiyo hablahaad ka tagtaa ku tilmaami tigrii ka ragbii la hadlaya markaa moogtahay rag wax tiigsanayaa ku tallaalay dadkoo rag wax tiigsanayaa ku ku tallaalay dadkoo taaka loo dhigaybaa toobiyii ka dudo togog soo rogmadaa si duqaantuqiyo disqaadkii fikirka mar tallaabo noqdo dad dad istooganaya tira laysku xidho dad istooganaya tira laysku xidho geeri kolba tartiib loo geliyo wax tiraanyo ahba isa soo tarayo tacab aan kordhinba hadda soo tartamo ummaddii waxtarba alla meel ka tuso dayar tooshidataa digray guur ka rabto hablo aad hor tihiin haddii yaa ka tagtaan taariikhdaa qoriyo talla aad dhigataa durbaan kuu tumiyo hablaha ka tagtaa ku tilmaama tikriya marka waxaa loolan doonaa hebel dee mogta waa tikri buu noqonaya qofka marka soo noqdo mogta marka waxyaaba fara ka hadaltaa waxay leedahay dee kulley turjumaad fara badan iyo uma baahna tafaasiir fara badan marka dadkii markuu soo noqdo wax laleeyin war ka tikriiga ahaa or meelaha mid tikriiga ka raadsantay <laughs> ya markaa saas iyaduna kusoo baxday waxay waxa weeye waano ma sidaas oo gun iyo gabagabo u ahayd barnaamijkeena maanta aanu abwaanka ka duubnay ee uu hablaha soomaaliyeed uga helinayay tigrayga oo waayadan dambaba ay dhalinyarteenu lahaayeen hablo tigreya baa noo soo socda oo noogu soo qaxaya oo ayaa hablihii soomaaliyeed waa laga baxay abwaanka ilaahay maskaxda iyo cimriga iyo caqliga intaba ha u siyaadiyo waxaad idin leenahay daawadayaal idilahaantiinba meel kasta oo daafaha dunida kala joogtaan halkani waa jananka howd official media ama muuqbaahiyaha hawd official media oo aanu jecelnay mar walbana aan idinka codsanayno inayd like-ta ta iyo sheerta aad noo saartaan idinkoo had iyo goorba aanu ku haweynahay amba aanu jecelnay inaanu idiin soo gudbinno qisooyinka iyo dhacdooyinka caalamiga ah ee olofodaweel caalamka oo dhan ka dhacaya guntiiyo gabagabadii abwaan dadkaaga maxaad odhan lahayd waad mahadsan tahay ummadayda waxaan leeyahay dhammaanta horta waan salaamay mar labaad baan salaamaya ummadayda ummadayda waxaan waa idi jeclahay iyo wada socod fiican okay daawadayaasheeda qiimaha qaayaha iyo qadarintiba naga mudan ee hawada sida tooska ah noogala socdo oo weli halka aad nagala socotaa waa muuqbaahiyaha amba janalka hawd official media oo aanu mar walba idin leenahay kusoo dhawaada gacmo furan isma dhaafno idam alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu